ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಒಂದ್ಸರಿನೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಂಗಂಪಾಳ್ಯ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಅವರೇ ಓರ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರೆ ಹಾಕೊಬೇಕು ಅವರೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ಲೇದಂತ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೂರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಂದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಂತೂ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀರಿ ಏನೋ ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಎದ್ದೊಳದೆ ಯಾವಾಗ ಬರೋದೆ ಪತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾನೋ ಏನೋ ಪತ್ತನೇ Casa do ela. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಕ್ಷರ ಸಹ ನಿಜ ಅದು ಕೋಲಾರ ನಗರದ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಏಳು ಇಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಡ್ನ ಸದಸ್ಯರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಪಕ್ಕ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಬಂದು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ನೀರು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸರಿಪಡಿಸೋಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಗಂಗಮ್ಮ ಪಾಳ್ಯದ ಅಥವಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಏಳರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಾತಾಗಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಏಳರ ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಗಿಡ ಗಂಟೆಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಲಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತೀರಾ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮರ್ನಾಥ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ನು ಪಾಲ್ಸನ್ ಲೈಟು ನಮ್ಮದು ಈ ಗಗಂಪಾಳ್ಯ ಮೂರು ಗಲ್ಲಿಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡು ಆ ಕಡೆ ಮೂರನೇ ಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರು ಬಂದು ಹೋದ್ರು ಯಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚರಂಡಿಗಳು ನೋಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚರಂಡಿನೂ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯು ಜಿ ಡಿನೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವಾಗವರು ನಗರಸಭೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗೋ ಬಾ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಟ್ರದಂತೂ ಬೌಲ್ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ವಾಟ್ರದ್ದು ಅವ್ನು ಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತಿರ್ಗಿ ಫೋನ್ ಎತ್ತಲ್ಲ ಕೌನ್ ಸರ್ ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುರೇಶ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರು ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಕಳಿಸಿ ನಂತರ ತಿರ್ಗ ಯಾರು ಬಂದಿರಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗೋ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೀರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಂಗು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನೀವು ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಮೈನ್ ವಾಟ್ರದ್ದು ಸರ್ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ವಾಟ್ರದ್ದು ಲೈಟಿಂಗು ಇದೆ ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ ಇದೆ ಸರ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅಗೈನ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಇದು ತಲೆನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಂ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಹಾಂ ಕೌನ್ಸ್ಲರ್ ಅದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ವರೆಗೂ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀರು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಡ ನೀರು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ತಗೋಬೇಕು ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರು ಸರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ದುಡ್ಡು ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಚರಂಡಿನೂ ಗಲೀಜೆ ಸರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಓ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನಾವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಾವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಬೇಕು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವೇ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡೇ ನಾವೇ ಕೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ ನಮಗೆ ನೀರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ವಾರ್ಡ್ ವಾರ್ಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲೋವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆನೂ ಇದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ನಮಗೆ ನೀರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ಚರಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೋ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಂ ಇವಾಗ ಡೆಂಗು ಜ್ವರ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀರಿ ಅವತ್ತಕ್ಕೂ ಅವತ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ತಿನ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಏನೋ ನಮಗೆ ನೀರು సమస్య నీళ్ళు లేదు తాగే నీళ్ళు ఎన్నని పుడతా కూలి చేసుకునేవాళ్ళు అవుతుందా అయ్యేలే సిలిండర్లు చూస్తే గొబ్బలేసిపోయింది నెలకి మూడు నెలలకు నాలుగు నెలలకు ఒకిత వస్తారు ఆ. ఎవరు వస్తారు వస్తారు పోతారు చేస్తామమ్మ అంటారు అంతే ఓటే సాదా వాడుండాడో ఒక గెలిపించిండేదే ఎవడో ఒక్కిత వస్తారు అంతే చేసి లేదు చేసిస్తానమ్మా చేసిస్తానమ్మా అంటారు అంతే నీళ్ళకే మాకు చాలా బాధ గొబ్బులే గొబ్బులేసి అంతా నీళ్ళ గీతి ఎంత అనుకుంటావు తినేకే సంకలేదంటే నీళ్ళకి నూరు నూరు పాలించుకోలేకపోతుందా కౌన్సిలర్ అదే సూర్య ఇప్పుడు అక్కడ ఉండేది పాలచంద్రం వాళ్ళు ఎవడో ఒక్కిత వస్తారు సార్ వాళ్ళు ఆ. ఎప్పుడో ఒక్కిత వాళ్ళు వచ్చేది ఎప్పుడో వచ్చేది ఎప్పుడో ఒక్కిత ఈ సిలిండర్ వాళ్ళు నాలుగు నెలలకి ఐదు నెలలకు ఒక్కిత వస్తారు ಅಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಚಿರಂಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀರು ಬರಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬರಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿದ್ರೂ ಈ ಪೇಟೆಗೆ ಅದೇ ಬಾಧೆಗಳು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಓಟು ಐನೂರು ನೂರು ಐವತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕೌನ್ಸ್ಲರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸ್ಲರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವಾರ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ವಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ ಬಂದರೂ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಂ ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ನೆಲ್ಲಿಗಳಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ಗಳಿರಲ್ಲ ಏರಿಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಲೈಟ್ಗಳು ಇರಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಮುಖ ತೊಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಕಮಿಷ್ನರ್ಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಕಮಿಷ್ನರ್ಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಕೋಸ್ತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ಹಾಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡು ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋದರು ಚಿರಂಡಿ ಬೆಲೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಚಿರಂಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಸರ್ ಯಾರು ಸರ್ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದು ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಸಪೋನ ಮಾಡೋದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೋದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹಾಕೋದು ಯಾರಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಕೌಶಲ್ಯದಾಗ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಳೋಣ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೀರಿಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೋರಿಗಳೆಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೌನ್ಸ್ಲರೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಕೌನ್ಸ್ಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರ ಏನಿರ್ತಾರ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಂಗಂಪಾಳ್ಯ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗೋವಾಗ ನಾವೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ಆತ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟವನೋ ಏನೋ ಹಾಂ ಕೌನ್ಸ್ಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಪತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟವನೋ ಏನೋ ಅಂತ ಹಾಂ ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಗೆದ್ದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಸರಿನೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರೂ ಬಂದು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಹೂವಾರ ಅವರೇ ಹೂವಾರ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅವರೇ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಅವರೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಚಿರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮನೆ ಅವ್ರ ಊರೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಸ್ಥಾನ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದವರು ಊರೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಇದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಬರ್ತಿದೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಕು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋ ಬದುಕೋ ಅಂತವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನ್ನೂರೈವತ್ತು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಳು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಸಲ ಬೋರ್ ಹಾಕಿಸಿ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಹೋದರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಐದೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಏನೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಬೋರಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೋರ್ ಫೈಲೂರ್ ಆಯಿತು ಎರಡು ಬೋರ್ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ಹೊರತೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಆ ಊರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಈ ರೋಡುನು ಇದ್ದಾಗೆ ಆಗಿದ್ದು ರೋಡು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ರೇ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹತ್ರ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಂತೂ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀರಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮರ್ತೋಗಿದ್ರಿ ಇದುವರೆಗೂ ಅವರು ಅವರು ಏನಾದರೂ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಚರಂಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು ನಮ್ಮನ್ನೇನಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರ ಥರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಲಂಬೋರ್ಡ್ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ನಮಗೂ ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ತುಂಬ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿಯೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರು ಏಳು ಕೌನ್ಸಿಲರು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಸರ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಗದ್ದು ಹೋದಾಗಿಂದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಪೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಲೈಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ನಾವೆಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಹುಳುಗಳು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸರಿ ಎತ್ತು ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಚಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದೆ ಸರ್ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋಂತ ಇಲ್ಲ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೋಂತ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀರಿಲ್ಲ ನೀರು ಬೇಜನ್ ಕೊಳಿತಾ ಇದೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀರು ಸಹ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಾಹೇಬರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಜನರಿಂದಲೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ನ ಮಾತಾಗಿದೆ